इंदौर नगर निगम की पार्षद रूबीना खान ने आज पार्षद की बैठक में यह कहकर सबको चौंका दिया कि हमें छः हज़ार रुपये मानदेय मिलता है अब इसमें घर कैसे चलाए बच्चों को कैसे पढ़ाए हमसे ज़्यादा पैसा तो चपरासी को मिलता है रूबीना खान ने कहा कि अब हमको मानदेय की जगह वेतन दें पच्चीस हज़ार रुपये महीना वेतन की मांग रूबीना खान ने की है उन्होंने कहा कि मंत्री तुलसीदास सिलावट यहाँ बैठे हैं उनके ज़रिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए रुबीना खान की इस प्रस्ताव का कांग्रेस भाजपा के सभी पार्षदों ने समर्थन किया मंत्री सिलावट ने इसका समर्थन किया और कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह से इस बारे में बात करूंगा। साथ ही एक प्रस्ताव तो मेरी साथियों के मानदेय को वेतन का रूप करके ताकि हम बुढ़ापे में हमें कुछ हमारी पेंशन वगैरह भी हो जाए तो हमारा मानदेय कम से कम पच्चीस हजार को करवा दें मंत्री जी से कहना चाहती हूँ हमारा आप हाँ, सब लोग आइए तरह के बातें और मंत्री से निवेदन करता हूँ कि जल्द से इस पर गौर करके इसका परिणाम दे होना चाहिए मानदेय बढ़ना चाहिए अब भी आ जाओ